Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Arikanta Fadila Di video ini saya akan menjelaskan kronologi kebakaran yang ada di desa saya Kejadian itu setelah maghrib dan posisinya mat, sedang mati lampu Saat semua orang, semua orang menyalakan lilin untuk menerangi rumahnya masing-masing Sedangkan ini ditinggali oleh orang tua yang yang sudah pikun dan dia menyalakan lilin di di, cek, di samping sapi korden dan itu yang memicu kebakaran rumah tersebut dan semua orang berbondong-bondong untuk meng, untuk memadamkan api tersebut tapi tapi api sudah melahap melahap habis bangunan tersebut dan pemadam kebakaran pun telat datang di lokasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.